İspanyolca Yarı Podcast serimize hoş geldin. Eğer ilk kez bu videoyu açtıysan lütfen önce yukarıda bıraktığım videoyu izleyerek başla. Çünkü bu seriyi sırayla takip etmen çok önemli. Bu video 3 aşamadan oluşacak. Önce senin için metni seslendireceğim ve metinle ilişkili soruları göreceksin. Daha sonrasında metni tekrar okuyacağım ve bu sefer sorulardan haberdar olarak dinleyeceksin. Son olarak metni ekrana yansıtacağım ve okuyarak ne kadar anladığını test edebileceksin. Başlayalım. Mi hermana vive en el centro de Ankara. Es abogada. Su despacho es muy bonito. Trabaja entre semana y los sábados. Los sábados, después del trabajo, sale con sus amigos. Cenan y toman algo hasta la noche. Los domingos descansa en casa. Lee libros o ve películas. A veces me llama y charlamos un rato. Tiene un socio. Es de Sivas, pero lleva 10 años en Ankara. Es una persona muy simpática. Vive muy cerca del despacho. Tenemos cinco preguntas, Beş adet sorumuz var. ¿Dónde está el despacho de mi hermana? A. En Ankara B en Sivas? La segunda pregunta. İkinci sorumuz. ¿Qué días trabaja mi hermana? A. Todos los días. B. Entre semana. C. Los fines de semana. La tercera pregunta. Trabaja sola. A, sí. B, no. La cuarta pregunta. ¿Dónde vive su socio? A en Ankara, B en Sivas. La quinta pregunta. ¿Qué hace los sábados? A sale con sus amigos. B. Descansa en casa. C. Me llama y charlamos. Voy a leer el texto una vez más. Bir kez Mi hermana vive en el centro de Ankara. Es abogada su despacho es muy bonito. Trabaja entre semana y los sábados. Los sábados, después del trabajo, sale con sus amigos, cenan y toman algo hasta la noche. Los domingos, descansa en casa. Lee libros o ve películas. A veces me llama y charlamos un rato. Tiene un socio. Es de Sivas, pero lleva 10 años en Ankara. Es una persona muy simpática. Vive muy cerca del despacho. Ahora vamos a ver las preguntas. La primera pregunta. ¿Dónde está el despacho de mi hermana en Ankara o en Sivas. ¿Qué días trabaja mi hermana? Todos los días, entre semana, los fines de semana o Esgi dice que, Esgi diyor creo que entre la semana y los sábados Sadece entre la semana demedim. Entre semana de derken normal entre semana şeklinde kullandık. Bir adet de ben ekliyorum. Todos los días menos los domingos. ¿Trabaja sola? Sí o no. ¿Dónde vive su socio? ¿En Ankara o en Sivas? ¿Qué hace los sábados? ¿Sale con sus amigos? descansa en casa, me llama y charlamos. Son kez okuyoruz metnimizi. Mi hermana vive en el centro de Ankara. Es abogada. Su despacho es muy bonito. Trabaja entre semana y los sábados. Los sábados, después del trabajo, sale con sus amigos, cenan y toman algo hasta la noche. Los domingos descansa en casa, lee libros o ve películas. A veces me llama y charlamos un rato. Tiene un socio. Es de Sivas, pero lleva 10 años en Ankara. Es una persona muy simpática vive muy cerca del despacho. Estudiante. Umarım keyifli bir dinleme çalışması olmuştur. Soruların cevaplarını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Daha detaylı bir analiz çalışması yaparak bu metindeki cümleler ne manaya geldi? Her biri nasıl kullanıldı? En önemli kelimeler nelerdir? Cümle nasıl kurulur? Nasıl sıralanır? Her konuşmada kullanabileceğin kelimeleri cümle içerisinde nasıl kurabilirsin? Bunları ve daha fazlasını benimle canlı yayınlarda öğrenmek istersen eğer Süper platformunda seni görmeyi çok isterim. Eğer sadece dinleme çalışması yapmak istiyorsan da haftaya yeni metnimizde görüşmek üzere diyorum. Bu videonun altına bırakacağın yorumlar hem benim için hem de kanalımız için çok kıymetli. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.